Para po sa impormasyon kung paano makakuha ang inyong mga prizes, pumunta lamang po sa link na nasa description. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aming channel upang mas mabilis namin maihatid ang mga lotto results sa inyo araw-araw. Maraming maraming salamat po sa panonood, good luck, at magandang araw po sa inyong lahat.